tayo doon? Kaya. Ha? Kaya. Kakayanin mo yan. Uy! Ano? Wait lang po eh. ya jom ngotrok pas maju orang menjadi mau pernah teman-teman yang ketahuan naten kailangan natin magpapayat siyempre <laughs> so para pero naman sobrang taba ako na kasi siguro mga dalawang buwan din ako kain ng kain ng mga trap sa, dahil sa ano natin na laging pahinga siyempre yun so tara samahan nyo in 1, 2, 3 Katrops! Ayun, nandito tayo sa aking uh, aking <laughs> muntik na munti na gym ha So, ito yung dumbbell, mga dumbbell, mga props. So, start muna tayo dito sa ating uh, bench. Siyempre, para kasi nagdidesisyon na si Radwan kung saan ako to. Kami na, kung ano ang salita, game mo eh. Medyo lumaki yung katawan natin ako. Ah, so start tayo dito. Dito ka dito. Hindi ko alam kung kakayanin ko ito. Pero magang pa lang naman eh. <laughs> Ayaw kaya ito, Jen? Ayan. Subukan lang. Sabihin mo lang pag di mo agad kaya ha. Nakalalaya kita ko. Ah! ah. Kaya naman pala eh. Ba't ka agad? Kasi ano to eh, pampalaki ng ano? Pampalaki ng kwet, ah, kwet, dibdib pa. Kamalito. Ready ko na, no? Kaya ko pa ka, tao ka? Ah, ano ah? Nandiyo lang nga ka dyan, ah. ang dami ah. ka? Boy, kaya mo yan? Kaya to, kaya Try natin. Parang sanay naman gusto tayo sa ano. Sa buhatan eh. Kung pag di mo kaya, Mabigat-bigat yan. Ito yun. Sakit eh. Sa Ha? Kinakapal nga ako eh. Baka bumigay na yung ano mo niyan. Ha? Kaya mo pa kaya yan? Sigurado ka? Wala, nakakaban ako. Eh. Bigat na yan. Ah, Ayun na ba yan? Diyan na, ayun na. <laughs> ano trauma kayo mo to? Ewan ko sa'yo. Ha? Ewan ko sa'yo. Bahala ka, mag basta aalala ko sa'yo pag di mo kaya. Paalam mo na ako sa mga, tropa ko dyan. Kung ano man mangyari sa atin dito. Bahala na kayo kung... Basta... Pero kakayanin ko to. Tiwala lang. Tiwala lang. Ah. <laughs> <laughs> Kaya mo, pipilitin mo kaya niyan. Bigat niyan, boy. Bigat nga ako. Ang dami niyan. 20, 30. 30 plus 30. 60. 60 kilo? Oo. Taka, mabigat pa siya isang sakong kaban yan. Isang sakong kaban? Oh, 50 kilo ang 50 kilo ang oh, sako eh. Lagpas, no? Lampas. Sa'yo, lagpas mo tayo. <laughs> Tangina. <laughs> Patay ka. Ah, tagina. Pa, parang ginawa ka yan ganito eh. Ah! Natin ha. Tayo tayo. Eh? Okay. Pangatlo ah. <laughs> Ang bigat nga, G. Bigat yan, boy. Kakayanin mo ba? Ha? Kaya. <laughs> Ah. Lagyan kaya natin ng bakal. Baka malaglag yung ano eh. Yung... Hindi kaya malaglag yan pag buhat mo. Lagyan ha? harang. Lagyan natin. yung lock. Ayan. Kaya ko yan. Tingnan natin. bigat niyan. Sino po ulit? Ginagawa mo. Tangina. Ah. Teka. Yeah. Sabi ka lang. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Betul ya? ah. Yeah. Ah. Ah. ah đó? Thế à? À? Thế à? Kakayanin mo yan. Ah. Sa. Ah. Uy! Ano? Wait lang po eh. Ang nangyari sa'yo? Yan si tropa. Saan? Sabi ko siya, ano, hospital? Tala kita sa hospital, boy? Ano?